Namaskar Dhahakal. Linux environment aru yak manipulate korar podhoti uprot apunak spoken tutorial swagatam. A e tutorial at Udrahanbur dekhwabole at a Linux system besibhagi Ubuntu lagotial. Hoi. Amit hoilusu je apunar at a Linux operating system or hoite armho kora aru commander file system or aru shellor platomic gyan ase. Jodi apnaluke ebur punor janibor visare. Tenehole amar website at upalabto onyo spoken tutorial sauk. অনুগ্ৰহ কৰি এইটো মন কৰক যে এই টিউটৰিয়েল ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে Ubuntu 10.10 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এইটো মন কৰক যে Linux case sensitive হয় আৰু এই টিউটৰিয়েলত ব্যৱহাৰ কৰা সকলো কমাণ্ড লোৱাৰ কেছত থাকে যদি আপোনাক অন্য একো নজনায় লিনাক্স environment নিৰ্ধাৰণ কৰে কিভাবে অপাৰেটিং সিস্টেম আপোনাৰ সৈতে আচৰণ কৰে আপোনাৰ কামাণ্ডক ৰেসপন্ড কৰে আপোনাৰ কৰ্ম আদি ব্যাখ্যা কৰে শেলৰ সেটিংক পৰিৱৰ্তন কৰি লিনাক্সক অত্যন্ত অনুকূলীকৰণ কৰিব পাৰে আমি বুজো কিভাবে এই সকলো কৰা যায় শেলৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে শেল ভেৰিয়েবলবোৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত কৰা যায় দুই ধৰণৰ শেল ভেৰিয়েবলছ আছে এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবলছ আৰু লোকেল ভেৰিয়েবলছ এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবলছবোৰ নামকৰণ কৰাৰ কাৰণ হ'ল এইবোৰ সকলো ইউজাৰৰ মুড এনভাইৰনমেণ্টত পোৱা যায় এইবোৰ চলি থকা চেল স্ক্ৰিপ্টৰ দৰে কিছুমান চাবচেলতো উপলব্ধ হয় লোকেল ভেৰিয়েবলছবোৰ কম পৰিমাণে উপলব্ধ হয় এইবোৰ চাব চেলবোৰত উপলব্ধ নহয় যিহেতু এই টিউটৰিয়েলত আমি এনভায়ৰনমেন্ট ভেৰিয়েবলছৰ বিষয়ে কথা পাতিম সেই প্ৰথমে আমি চাম এই চেল ভেৰিয়েবলছবোৰৰ মানবোৰ কিদৰে চাব পাৰি বৰ্তমান চেলত থকা সকলো ভেৰিয়েবলছ চাবলৈ আমি কমাণ্ড সেট চলাব লাগিব টাৰমিনেলত লিখক সেট স্পেচ পাইপলাইন কেৰেক্টাৰ মোৰ আৰু এণ্টাৰ টিপক আমি সকলো বৰ্তমানৰ শেল ভেৰিয়েবলছবোৰ চাব পাৰো উদাহৰণ স্বৰূপে হোম এনভায়ৰনমেন্ট ভেৰিয়েবলত চাওক আৰু ইয়ালৈ নিয়োগ কৰা মান মন কৰক তালিকাখন চাবলৈ এন্টাৰ টিপক আৰু ওলাই আহিবলৈ কিউ টিপক ইয়াত ভেৰিয়েবলৰ তালিকাৰ অধিক পদ্ধতিগত মাল্টিপেজ আউটপুট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সেটৰ আউটপুটটো পাইপলাইনড কৰা হৈছে এনভাইৰনমেন্ট ভেৰিয়েবলৰ কমাণ্ড env ৰান কৰিবলৈ টাৰমিনেলত লিখক env স্পেচ ভাৰ্টিকেল বাৰ মোৰ আৰু এণ্টাৰ টিপক উদাহৰণস্বৰূপে শেল ভেৰিয়েবলটো বন্ধ কৰক jar man hoise slash bin slash bash. Ako apuni talikarpora ulaya hibuloi q tipok. Eti linuxot kisu gurutapuno environment variable burar bihoi alusona koru. Yat ami amar hokolu demonstration or babe bash shelar bebohar korin. Bivino selbu hamaino bino upare onukulit koron korahai. প্ৰকৃততে এটা ভেৰিয়েবলে কি কি সঞ্চয় কৰে তাক চাবলৈ আমি ভেৰিয়েবলৰ নামক এটা ডলাৰ সাইন উপসৰ্গ আৰু তাৰ লগতে ইকো কমান্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম এনভায়ৰনমেন্ট ভেৰিয়েবল যি আমি চাও সেইটো হৈছে শেল ভেৰিয়েবল ই বৰ্তমান শেলৰ নাম সঞ্চয় কৰে শেলৰ ভেৰিয়েবলৰ মান চাবলৈ টাৰ্মিনেলত লিখক ইকো স্পেচ ডলাৰ শেল ডাঙৰ আখৰত আৰু এন্টাৰ টিপক ইয়াত slash bin slash bash hole shell যত আমি বৰ্তমানে অপাৰেটিং কৰি আছো পিছৰ ভেৰিয়েবল হল হোম যেতিয়া আমি লিনাক্সত লগইন কৰো এইটোৱে আমাৰ ডিৰেক্টৰীলৈ লৈ যায় যাৰ নাম আমাৰ ইউজাৰনাম হয় এই ডিৰেক্টৰীক হোম ডিৰেক্টৰী বুলি কোৱা হয় আৰু হোম ভেৰিয়েবলৰ ভিতৰত এইটো উপলব্ধ হয় ইয়াৰ মূল্য চাবলৈ সাবলৈ টাইপ কৰক echo স্পেচ dollar ডাঙৰ আখৰত H O M E home আৰু enter টিপক ইয়াৰ পিছৰ এনভাইৰনমেন্ট ভেৰিয়েবলটো হল পাথ পাথ ভেৰিয়েবলৰ ভিতৰত ডিৰেক্টৰী সঠিক পাথবোৰ থাকে যি শেলে এক্সিকিউট টেবুল কমাণ্ডৰ অৱস্থানটো বিচাৰিব লাগে এতিয়া পাথ ভেৰিয়েবলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কি আছে চাওক আকৌ টাৰমিনেলত টাইপ কৰক echo স্পেচ ডলাৰ ডাঙৰ আখৰত p a t h আৰু এণ্টাৰ টিপক মোৰ কম্পিউটাৰটো ডিৰেক্টৰিজ দেখাই আছে /user/local/sbin/user/local Slash bin slash user slash s bin slash user slash bin ityadi. A to at a system of para an ataloi ala beleg hobopare. Ebur asolote delimiter dwara bhagwa directory ekhantalika hoi. G a cromot executable command visaibule shelle bebohar kore. ইয়াৰ লগত আমি নিজৰ ডিৰেক্টৰীবোৰো যোগ কৰিব পাৰো যাৰ কাৰণে আমাৰ ডিৰেক্টৰীও শেলৰ দ্বাৰা বিচাৰিব পাৰে আমাৰ ডিৰেক্টৰী যোগ কৰিবলৈ টাৰমিনেলত টাইপ কৰক ডাঙৰ আখৰত p a t h path equal to dollar আকৌ এবাৰ ডাঙৰ আখৰত path p a t h colon slash home slash নিজৰ হোম ডিৰেক্টৰী আৰু এণ্টাৰ টিপক যদি আমি পাথৰ মূল্য ইকো কৰো আমি লগ লগোৱা ডিৰেক্টৰীবোৰো পাথ ভেৰিয়েবলৰ অংগ হ'ব চাওক ডিৰেক্টৰীটো এতিয়া ইয়াত উপলব্ধ আন এটা উল্লেখযোগ্য ভেৰিয়েবল হ'ল লগ নেম যি সদায় ব্যৱহাৰ কৰে সেই ইউজাৰনেম ইয়াত সংৰক্ষণ কৰা থাকে ইয়াৰ মানবোৰ চাবলৈ টাইপ কৰক echo স্পেচ ডলাৰ logname আৰু enter টিপক যেতিয়া আমি টাৰ্মিনেল খুলু আমি ডলাৰ সাইন দেখা পাওঁ যিটো প্ৰম্পটত আমি সকলোবোৰ কামাণ্ড সুমাব পাৰো এনভায়ৰনমেন্ট ভেৰিয়েবল ই প্ৰাইমেৰী প্ৰম্পট ষ্ট্ৰিংবোৰ হুছাই ইয়াত এটা সেকেন্ডাৰী প্ৰম্পট ষ্ট্ৰিংও আছে যদি আমাৰ কামাণ্ড বেছি দীঘল হয় আৰু ই এটা লাইনতকৈ বেছি হয় তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড লাইনৰ পৰা গ্ৰেটাৰ দেন চাইনক প্ৰম্পট হিচাপে দেখা পাওঁ environment variable P S two secondary prompt ষ্ট্ৰিংবোৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ছেকেণ্ডেৰী কামাণ্ড প্ৰম্পটৰ মূল্য চাবলৈ টাৰ্মিনেলত টাইপ কৰক echo' space dollar P S two আৰু এণ্টাৰ টিপক আমি primary prompt stringক হলনি কৰিব পাৰো যেনে at the rate at the prompt. এইটো কৰিবলৈ type কৰক ps1 equal to এতিয়া কোটছত at the rate আৰু enter টিপক। এতিয়া dollar signৰ হলনি আমি promptৰ ওপৰত at the rateক চাব পাৰো। আমি আৰু কিছুমান উল্লেখনীয় কাম কৰিব পাৰোঁ যেনে আমি প্ৰম্পটত আমাৰ ইউজাৰ নামটো ডিছপ্লে কৰিব পাৰোঁ কেৱল টাইপ কৰক ps1 ডাঙৰ আখৰত ইকুৱেল টু কোটছত ডলাৰ লগনেম আৰু এণ্টাৰ টিপক এতিয়া মোৰ ইউজাৰ নামটো মোৰ প্ৰম্পট হয় পিছলৈ যাবলৈ টাইপ কৰক ps1 ডাঙৰ আখৰত equal to dollar কোটছত আৰু enter টিপক আমি বহুত এনভায়ৰনমেন্ট ভেৰিয়েবল বুৰক ভ্যালু এসাইন কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে এই সাল সলনিবোৰ কেৱল বৰ্তমান সেশনৰ কাৰণেহে প্ৰযোজ্য যেনেকৈ আমি আমাৰ ডিৰেক্টৰী পাথ ভেৰিয়েবল লৈ যোগ কৰিছিলো যদি আমি টাৰমিনেল বন্ধ কৰি দিওঁ আকৌ পুনৰ খোলো নহবা একেলগে এটা নতুন টাৰ্মিনেল খুলি আৰু ইয়াৰ মান ইকোইং কৰি পাথ ভেৰিয়েবল নিৰীক্ষণ কৰক আমি দেখি আচৰিত হম যে আমাৰ মডিফিকেশ্যন খিনি আৰু ইয়াত নাই যি পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি নতুন আটাইখিনি স্থায়ী কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ কিছুমান আহিবলগীয়া টিউটৰিয়েলত দেখুৱাব প্ৰায় যদি আমি এটা কমান্ড পুনৰ এক্সিকিউট কৰিব বিচাৰো যিটো আমি কেইদিনমান আগত এক্সিকিউট কৰিছিলো আমি তেতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি আকৌ গোটেই কমান্ডখিনি টাইপ কৰিব লাগিব নেকি নহয় ইয়াৰ বহুতো সমাধান আছে প্ৰথমে যদি আপুনি আপোনাৰ কিবৰ্ডত থকা আপ কি টিপে তেতিয়া ই আপোনাক আপুনি টাইপ কৰা শেষৰ কমাণ্ডটো দেখুৱাব কিটো দবাই থাকক ই আপোনাক আগৰ সকলো কমাণ্ড দেখুৱাব আগৰ অৱস্থানলৈ যাবলৈ ডাউন কি দবাওক কিন্তু যেতিয়া আপুনি কমাণ্ডবোৰ দ্বাৰা স্ক্ৰল কৰে এইটো অলপ সালমিলনি হৈ যায় হিষ্ট্ৰী কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাটো এটা ভাল পদ্ধতি প্ৰম্পটত টাইপ কৰক হিষ্ট্ৰী আৰু এণ্টাৰ টিপক আগতে এক্সিকিউট কৰা কমাণ্ডৰ তালিকাখন প্ৰদৰ্শিত হয় যদি দীঘল তালিকাখনৰ সলনি আপুনি কেৱল শেষৰ দহটা চাব বিচাৰে টাইপ কৰক হিষ্ট্ৰী স্পেচ টেন আৰু এন্টাৰ টিপক এই তালিকাখনত এটা কথা লক্ষ্য কৰক যে আগতে এক্সিকিউট কৰা প্ৰত্যেকটো কামাণ্ডত এটা সংখ্যা আছে এটা নিৰ্দিষ্ট কামাণ্ড পুনৰ কৰিবলৈ কামাণ্ডৰ সংখ্যাৰ লগত টাইপ কৰক এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ কেছত 442 এক্সিকিউট হ'ব echo space dollar path. Jodi apuni hikor command to punor execute koiba bisare, tente exclamation mark to dubar type kori, enter tipok. Pisot ami tilde substitution sum. Home directory babe tilde character to sort hand hoi. ধৰি লওক আপোনাৰ ডিৰেক্টৰীত হিষ্ট্ৰী নামৰ এটা ডিৰেক্টৰী আছে আপুনি cd space tilde slash test type কৰি সেইটো মুভ কৰিব পাৰিব এই কমাণ্ড cd টিল্ডা মাইনাছ বা মাত্ৰ cd মাইনাছ ব্যৱহাৰ কৰি এজনে বৰ্তমান ৱৰ্কিং ডিৰেক্টৰী আৰু শেষৰ ডিৰেক্টৰীৰ মাজত টগল কৰিব পাৰে এতিয়া আমি টেষ্ট ট্ৰী ডিৰেক্টৰীত থকাৰ দৰে ইয়াৰ আগত আমি হোম ডিৰেক্টৰী চাই আহিলো সেয়া যদি আমি cd স্পেস মাইনাস ৰান কৰো আৰু এন্টাৰ টিপো আমি হোম ডিৰেক্টৰীত উলাব পাৰিম আমি আকৌ ইয়াক চলাও আৰু ই আমাক পুনৰ টেষ্ট্ৰী ডিৰেক্টৰীলৈ ঘূৰাই লৈ যাব এতিয়া আমি আহো শেখৰ প্ৰয়োজনীয় কমাণ্ড এলিয়াস কমাণ্ডক সাম কেতিয়াবা দীঘল কমাণ্ডবোৰ আপুনি বাৰেপতি চলাবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক সৰু এলিয়াস নাম দি আৰু সেই নামটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধৰি লওক আপোনাৰ লগত ক্ৰম অনুসৰি অকন দীঘল ডিৰেক্টৰী আছে যি আপুনি মিউজিকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি এনে ধৰণে এটা বনাব পাৰিব লিখক alias space cd music equal to double quotesত cd space slash home slash arc slash files slash entertainment slash music আৰু এণ্টাৰ টিপক এতিয়াৰ পৰা সকলো সময়তে এই ডিৰেক্টৰীটো খুলিবৰ হলে আপুনি কেৱল cd music লিখক আৰু এন্টাৰ টিপক চাওক এতিয়া আপুনি মিউজিক ডিৰেক্টৰীৰ ভিতৰত আছে এতিয়া আপুনি আগৰ ডিৰেক্টৰীলৈ ঘূৰি যাবলৈ হলে আপুনি প্ৰম্পটত কেৱল টাইপ কৰক cd স্পেচ মাইনাছ এটা এলিয়াস আনচেট সহজভাৱে কৰিবলৈ লিখক আন এলিয়াস স্পেচ cd music আৰু এন্টাৰ টিপক এতিয়া আকৌ যদি আপুনি টাৰ্মিনেলৰ পৰা সিডি মিউজিকটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে তেতিয়া আপুনি কমান্ড বিচাৰি নপোৱাৰ এটা এৰৰ পাব ধৰি লওক আমাৰ হাতত বৰ্তমান কাম কৰি থকা ডিৰেক্টৰীত দুটা ফাইল আছে টেষ্ট 1 আৰু টেষ্ট 2 যদি আমি rm test1 নাইকিয়া কৰি দিও টেষ্ট 1 নিজেই আতৰি যাব আমি জানো যে rm কমান্ডৰ হাইফেন i অপচনে আমাক নাইকিয়া কৰাখিনি পুনৰ লগ লগোৱাত সহায় কৰে সেয়ে আমি alias R M equal to এতিয়া কোটছত আৰ এম স্পেচ হাইফেন আইৰ দৰে এটা এলিএচ চেট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যেতিয়া আমি R M R M hyphen I run কৰিম তেতিয়া প্ৰকৃততে এইটো ৰান হ'ব সেয়ে দেখিলোঁ যে টেষ্ট ওৱান ডিলিট কৰাৰ পিছত ছিষ্টেম টেষ্ট টু ডিলিট কৰাৰ আগতে আমাক সুধিব সে এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো এনভায়ৰনমেন্ট ভেৰিয়েবলছ হিস্ট্ৰি আৰু এলিয়াজিং আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিলো spoken tutorial project talk to teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ এমএচআৰডি আইচিটিৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক এই স্ক্ৰিপ্টখন অনামিকা মেধিৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ